etotake 我个侄女呢，上班回家哎，上班忙忙乎乎，你跟你拉给朋友帮帮你，帮帮你个子炒。说给你来看什么？给孩子买。说给你拉给朋友帮帮你，帮帮贴个好汉不好？个子炒说给朋友买路，给你个子老。 说好呢，啊，我说我是过好日子出身的的哦。 还没，这这女没吃人，肯定不美味的。这只腿哎，比人在，这只腿哎，老歪；这只呢，吃人呢，差不多这上半还是黑子一己子一面的，自子歪，少子这只腿老，这只腿比毛，这只嘛不好。给谁啊，吃啥了哈？ 저 kene po kore, so ke tsugo ne, he kene, he kepo a shiro tsemo kore, po wu am shimpuka ᱥᱮᱢᱯᱩ de kere kuhuni ketsu tsuya ane si mesu zopere ne ketsu tewo hi epi ketsu wo puwe mo re so hi dake kare ri shira da wo heri ne ane di puzu ano hi vo tsodele re ra yu ane huni so shuwa puni ketsu khaki limi wo 那选那个？哪个种不容易啦？哪个种它还没破，那个种可多？跟你没没花好的，哪个种好是好多了。是这个种不好，这个太瘪什么，是喽，那不给外面棉差不多味道，哪能外面呢？那个。